folosi. Despre asta este astăzi. Cred că nu folosim 100% următoarea poveste care mie îmi place foarte mult din Diamond Cutter. Um, este un site pe Facebook, este o pagină. Uh, următorul fenomen se întâmplă, al conceptul de pix. Dacă un om intră într-o cameră și vede un pix, uh, normal că pixul rămâne pix. Dar dacă intră un câine în acea cameră și vede același pix, pentru câine, acela nu mai e pix, este ceva de ros, un fel de jucărie. Și cred că așa putem face și noi când avem o situație dificilă în viața noastră. Uh, observăm că este o situație dificilă, așa cum uh, omul observă că acel lucru este pix, dar putem să ne situăm uh, față de acea situație dificilă în rolul de câine Uh, din povestea mea și anume să fie ceva de rost, adică să fie o situație pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca un fel de piesă de puzzle ca să ne completeze tot jocul vieții. Deci pare ceva înțelept situația aceea dificilă din viață. Uh, așa că a folosi, cred că este a profita la maxim de povestea asta. Tu ce părere ai? Ciao!